жумалыгы ошмуда дагы эң жогорку деңгээлде уланып жатат анын бири катары бүгүн э, конфуций институту менен кошо биздин кафедрабыз адабият айтмат чыңгыз айтматовдун токсон үч жылдыгына карата чоң иш чара уюштуруп жатат э, бул э, кыргыз жана кытай элиндеги ортосундагы ынтымактык бекемдик даңызалаган иш чара болуп турат анткени айтматов дүйнө жүзүнө белгилүү жазуучу катары анын чыгармалары э, кытай тилине бир канча чыгармалар которулган экен 第二个呢，呃，陈给斯马马托夫先生呢，他他的айтматовтың шығармаларындағы э, философиялык ой жүгіртулер гумандулықты қозғалған маселелер мисалы үчүн айта кетсек адам менен табияттын мамилеси адам менен коомдун мамилеси булар баардыгы адамдын ой э, жүгіртүүсүн өнүктүрүүгө адамдык сапаттарды жакшы өмүрлүк сапаттарды калыптоого э, жардам берет деп ойлойм чыңгыз айтматов Э, өзінің шығармаларында шығыш елдерінің э, маданиятын көп қозғаған қытай дағы қырғыз елдері шығыш біз баарыбыз шығыш маданиятына таңдық болғандықтан э, қытай еліне дагы аның шығармалары аябай жағады